Harvest & Trustee 銀行は中規模の支店で、銀行は店の奥にあり、入り口はいくつかある。まず場所を確認しろ。俺の手下がサーマルドリルを裏手に手配している。そいつを金庫のドアに仕掛けて、中に入っているものをバグに詰め込んで、逃走車に運ぶんだ。うまくやれよ。